саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 32 екінші параграф механикалық энергия сонымен қатар кинетикалық энергия жалпы энергия түрлеріне тоқталатын боламыз жетінші сынып физикасы әрине оқушылар біздің сабағымыз бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп және де әрбір шыққан сабақты уақытылы көруге мүмкіндік алып жақсы олай болса біз кеттік бастаймыз жалпы бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз энергия энергия өлшемірлігі джауль және энергияның түрлері деген тақырыпқа негізгі тірек сөзге тоқталатын боламыз олай болса жалпы сабақтың мақсаты осы бір механикалық түрлерін білу кинетикалық және потенциалдық энергиялардың анықтамаларына тоқталу және осы кинетикалық және потенциалдық энергиялардың формуланы пайдалана отырып есептер шығару деген негізгі мақсатқа қол жеткізетін боламыз әрине ә, жалпы ә, дененің жұмыс істеуге қабілеттілігін өлшем ретінде энергиямен танысатын боласыңдар жалпы энергия дегеніміз не деген сұраққа тоқталамыз бірінші энергия дегеніміз дененің жұмыс істеу қабілеттілігі жалпы біз энергияны қайдан аламыз деген сұраққа тоқталайықшы біз энергияны неден жейміз не ішеміз жалпы біз немен қоректенеміз деген секілді яғни сол бір алған содан біз энергия аламыз да жалпы адамға керекті ә, негізі витамин болсын басқа болсын барлығы содан аламыз иә ал енді энергия қандай әріппен белгілейміз печатный я иә, әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі джоуль деп қарастырылады осы жерде бір сіздерге айтып кетейік ә, бізде бір калория яғни калориямыз неге тең төрт бүтін оннан екі джоуль энергия тең болады екен да яғни біз бірдеңе жейтін болсақ жалпы алып жеген кезде сырт составына жазып қояды несіне не дейді ә, пәлен калория деп қояды оны джоульға айналдыратын болсақ сонша энергия береді деген сөз да сізге иә жақсы ары қарай кеттік енді біз энергияны негізгі үшке бөліп қарастырамыз біріншісі кинетикалық екінші потенциалдық үшінші толық механикалық энергия деп аталады екен олай болса жеке жеке тоқталамыз біріншісі кинетикалық энергия дегеніміз не деген сұраққа біз қысқа нұсқа не дейміз қозғалыстағы дененің энергиясы дейміз дене қозғалысқа келген кезде белгілі бір жылдамдықпен қозғалады демек ол кезде біздің кинетикалық энергияның формуласы е кинетикалық тең болады екен массаны көбейтеміз жылдамдықтың квадратына бөлеміз екіге деп қарастырамыз яғни белгілі бір массаны күш әсері э, ету арқылы біз орын ауыстырған кезде бұл қандай бір жылдамдықпен қозғалатындығын қарастырады екенбіз ә, ал енді осы жерде формуланы түрленіп көрейік мысалы массаны тапқан кезде формуламыз қалай түрленеді иә массаны табатын болсақ екіні көбейтеміз е кинетикалық энергияға бөлеміз жылдамдықтың квадратына ал егер жылдамдықты табатын болсақ бізде жалпы ә, бүйтіп жазып көрсетейік міне қараңыздар квадрат тең иә екі е кинетикалық энергия бөлеміз массаға ал квадраттан құтылу үшін біз не істейміз оны түбірге алады екенбіз яғни түбір астында екі е кинетикалық бөлінген масса деп қарастырады екенбіз ал енді осы жерде тоқталатын болсақ м дегеніміз масса өлшем бірлігі килограммға тең иә ал в деп жатқанымыз жылдамдық өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең ә, мына жерді бүйтіп ашып біз так есін өзгертейік міне қараңыздар е кинетикалық деп отқанымыз бұл неге тең джоуль өлшем бірлігі иә жаңа айттық энергия қандай энергия болса джоульға тең болады ал массаның өлшем бірлігі міне көрсеттік килограмм ә, жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең деген сөз иә ары қарай кеттік енді бізде түрленген формулалар яғни мына жерде қарайтын болсақ қараңыздар негізгі формуламыз осы жерде ә, біз мына бір формула түрлендіріп шығардық бұны біз жай ғана жазып қойсақ болады әзірге алдағы тоғызыншы сыныпта осы формулаларды толыққанды ашып қарастыратын боламыз ал біз мынаны жазамыз қараңыздар кинетикалық энергиямыз массаға тура пропорционал яғни масса артқан сайын кинетикалық энергиямыз артады деген сөз жылдамдықта бізде кинетикалық энергиямыз тура пропорционал яғни жылдамдық қанша артса ә, кинетикалық энергия екі есе артады квадратымен деген сөз ары қарай кеттік енді осыған байланысты тақырыптық тест тапсырмаларына тоқталамыз жалпы бізде не берілген берілген жазатын болсақ жылдамдық берілген бірден жазып кетеміз неше 10 метр бөлінген секунд иә километр сағат метр секундқа айналады массам неге тең болады бір тонна болса мың килограмм деген сөз иә оны бірден жазсақ та болады табу керек бізге е кинетикалық энергияны табу керек формуласын жазатын болсақ массаны көбейтеміз жылдамдықтың квадратына бөлеміз екіге демек масса онның үш дәрежесі және жылдамдықтың квадраты онның квадраты жүз онның квадраты жүз иә міне бөлеміз екіге демек 102 екіге бөлетін болсақ 50. ол деген сөз елу көбейту 10-ның үш дәрежесі джоуль десек болады екен енді ондай жауап жоқ бізде естеріңде болса баға өткен сабақта айтқан болатынбыз кило джоуль яғни кило деген оның үш дәрежесі деген сөз нәтижесінде д болады деген сөз ары қарай кеттік енді потенциалдық энергия потенциалдық энергия дегеніміз не потенциалдық энергия дегеніміз денелердің орналасуына байланысты энергия дейміз яғни Э, белгілі бір биіктіктегі массаның төмен қарай қозғалуы немесе жоғары қарай қозғалу кезіндегі оның энергиясын біз потенциалдық энергия дейді екенбіз нәтижесінде ә, мына жерде қарайтын болсақ mgh деп формуланы жаздық қой иә осы жерде біз негізгі формуланы қарайықшы е кинетикалық энергияның формуласын жазатын болсақ массаны көбейтеміз жылдамдық квадратына бөлеміз екіге э, осы жерде жылдамдығымыз неге тең болады дейтін болсақ жылдамдықтың квадраты екі gh қа тең болады нәтижесінде е кинетикалық энергиямыз м екі gh болғандықтан астында екі мен екі қысқарады мына бір форма келіп шығады екен бұл жерде м деп жатқанымыз масса өлшем бірлігі килограммға тең g деп жатқанымыз тұрақты тоғыз да сегіз жуықтап он ньютон бөлінген килограммға тең екендігін білеміз h деген биіктік өлшем бірлігі метрге тең деп жазып қояды екенбіз ары қарай түрленген формулалары міне ашып қарастырдық жалпы негізгі формуласы мынау бізде қазір деформация ұшыраған кезде потенциалдың энергияның формуласы мына бір формулаларды біз тоғызыншы класстарда ашып қарастыратын боламыз әрине бірақ айтып кетсек те болады формулаларды иә осы жерде потенциал энергиямыз массаға тура пропорционал биіктікке тура пропорционал иә қатаңдыққа тура пропорционал демек массаны тартқан сайын потенциал энергия артады деген сөз осыған байланысты бір тақырыптық тест тапсырмаларына тоқталатын болсақ бізде массасы берілген биіктік берілген g берілген е потенциал энергия формуласы неге тең еді м демек орнына қоятын болсақ үшті көбейтеміз екіге көбейтеміз онға демек алпыс джоульға тең болады потенциалдық энергияның өлшем бірлігі джоуль қандай энергия болса джоуль болады деген сөз иә демек ответ в ары қарай деформацияға ұшыраған кезде дененің потенциал энергиясы демек дене жебе мысал келтірсек болады жерден белгілі бір биіктікте тербеліске келеді иә қайтадан бастап орнына келеді нәтижесінде деформация ұшыраған потенциалдың формасын жазамыз бұл жерде к деп отқанымыз өткен болатынбыз бізде қатаңдық өлшем бірлігі ньютон бөлінген метрге тең ә, x деп отқанымыз созылу өлшем бірлігі метрге тең иә осы жерден бізде қатаңдық табатын болсақ формамыз қалай түрленеді қараңыздар екіні көбейтеміз е потенциалдық энергия бөлеміз созылудың квадратына немесе ә, созылу табатын болсақ қараңыздар ол кезде екі е кинетик потенциал бөлінген ә, к квадраттан құтылған кезде неге аламыз түбірге аламыз әрине формуламыз ары қарай осыған байланысты бір есеп әрине бұл есепті өздеріңіз шығарасыздар түсінбесеңіздер комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады енді толық механикалық энергия жалпы толық механикалық энергия деп отқанымыз осы бір кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысына тең мына бір партаны мысал ретінде келтіретін болса қараңыздар партаның үстінде тұрған біздің қаламсамыз ол кезде бізде қараңыздар потенциал энергия жоғары болады екен ал кинетикалық энергия нөлге тең минимум минимум болады деген сөз потенциал максимал болады қараңыздар макс деп қояйық ал енді ең төменгі жерде қарайтын болсаңыздар потенциалдық энергиямыз минимум болса кинетикалық энергия максимум болды деген сөз иә жаңағы қозғалыстағы дегеніміз осы қандай жағдайда екеуі теңеседі дейтін болсақ дәл ортасында міне мына аралық пен мына аралық тең болған кезде ол теңеседі потенциалдық энергиямыз кинетикалық энергия тең болады екен немесе формуланы біз қалай жазсақ болады толық механикалық энергия тең болады м жылдамдықтың квадратына бөлеміз екіге қосамыз массаны көбейтеміз еркін сүзгідені көбейтеміз биіктікке деп осылай формуланы ашып жазсақ та болады деген сөз ары қарай осыған байланысты түрленген формуланы ашып көрсеттік иә дәптерге түсіріп алсаңыздар болады Ә, және есептің шығару жолдарымен көрсетеміз бір есеп шығару жолын жазамыз мына берілген жазып аламыз енді бұны ашамыз жалпы берілген жазған кезде міндетті түрде осылай жазамыз ә, табу керек не екендігін анықтадық си жүйесіне келтірдік негізгі мазмұнына тоқталдық және негізгі формуламызды теңестіру арқылы осы жерден біз нені таптық ә, жылдамдықты таптық және күшті таптық осылай формуласын анықтап қойдық иә бұл сіздерге мысал ретінде ал енді осы сабағымыз қаншалықты пысықты яғни түсінікті болғандығын анықтау болу үшін біз не істейміз бар болғаны бес есеп бердік біз есепті шығарамыз түсінбеген жерімізді сұраймыз комментарий ретінде қалдырамыз мүмкіндік барынша осы сабақты қайта қайта көріп түсінбеген жерлерді түсінуге отырсыңыздар жақсы оқушылар әрине біздің сабағымыз ұнаған болса біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар келесі сабақта жолыққанша